потаенные, бестолковая любовь, головка забубенная, бестолковая любовь, головка забубенная. Все вы губы помните, все вы друзья. Ой, до чего ж вы, да мое сердце этим огорчаете? До чего ж вы, да мое сердце этим огорчаете? Позову я Господа. Позову я Сизова, пошлю дролечке письмо, И мы начнем все с изнова. Пошлю дролечке письмо, И мы начнем все с